kichoyongera ah, kibuli eh, kichoyongera your record proceeds you ne character zo mm. buli wobeera bibeera byanfuna bwena kiwala okwata kumakagaseeka muzaata muzaata omuyise buno bana abasiraamu bemuwa omuceere naabeeraawo gyotumanyira muzaata kati kyoba olaba mm. tosobola kuddira mukazi muzaata yafanga omukazi tali mu maka era bwe kiri yamutalaka mm. kwena kiwala novaayo anti ah, omwana mm. njagala nakiwala ovayo mumawulire onyonyole mandeti yo nga minisita wa youth eriki otulagemu mm. ekigamba nti bali bwe bawukana nyina obuyinza omumuzza mumaka ah, kasiya hati kumanyira bannauganda batamanyi what is your mandate as a minister for youth otulageyo olunyiriri mu mandeti zo mm. olugamba nina obuyinza baliwe baawukana okuddira ono muza maka neri mu busiraamu ne registra geno talina buyinza we obawawowa mukazi wo mm. mu, mu, mu sharia lo alina obuyinza be baseeka ee hmm. eh, eh, gwe muzaata yalina ekitiibwa kye tesobola kulaka bano basiru mumanyira gwe nakiwala hmm. tetulabanko ng'oli ne muzaata ku mukolo nga muyimiridde kati ojja mu bufu oje mu bufu mm. noli omukazi go yagamba va mukasi naagana ngamanyi bamuuba ah, eh? eh, oyo nakiwala alina wabera wo watali kubala mbulira ekyo eri abaddemu nga kisi kyakubaza wali omulabyeyo ngaali mukwogeraoza kubanga okusinziira ku kiramo kya muzaata ye muzaata agamba nti weyagenda okufiira ngaabakyala bana ababiri okuli ku lusumu ne bugirita nga bo tebalimu era bugirita mm. tavangayo kugamba mm. ng'alina byakayanira mm. ekyajjayo bugirita mm. bugirita kwe kugamba bannange nakiwala akomezaawo omukyalo oli mumaka nemumaka nze ge nezimbira yeye tayogera yes kakati bugirita tetumulumba lwansonga mm. tavangayo mu bintu bya muzaata ye yajja buzibi bye wabula ye yalumwa nnyo okulaba ng'oli omukazi bakoze eki kati nakiwala atuleke atuleke tulina ennaku emala atuleke atuleke bwaba ayagala gendo zanyira ku basilamu bwe bwamanyira okumanyira gwe nakiwala oyina busilamu silamu mm. ne tojja kujoga busilamu eh, eh, tojja bwoba oyagala kati de kibuli tujja kwesitula tugenda ekibuli tozanyira kibuli woba oyagala mumanyi gye muzanyira ate tozanyira ku bintu bya muzaata ate muzaata yatuyigiriza mm. full stop lama buli kintu kyange kyonna kyabaana bange tandika omu babiri mm. basaato ate tewabanga akikyusa nga lijasasijanoja mu byabusiraamu mugende mubali bapasita bemwamanyira okumanyira omanya abantu abo okumanyira mm. bannaddiini babayitidde okumanyira pasita babalokole noddako abasiraamu benodi kampala balowooza buli omu banamumanyira si byamuzaata eh! tomanyi eh, eh, ate muzaata yalaama bulungi kiringa nze to toyina kyokati <laughs> ate bannange nze nagambe waffe nti hmm. oli bwalikeera n'aleeta omwana hmm. mbuwaakayo wisdom hmm. mukwatanga omwana wange omukulu gwe mukeberezako dn ekubanga owange omukulu mumanyi nti wange oli waleeta eh. oli wakwata nti nga nfudde ngenze muggulu mukwatanga yenna omwana zze mukwatanga omwana wange omukulu nemugjako omusayi nemukebera oba oli wange Yes, muzata tigize nama. Echo kubi, eh, echo, echo kubi wemba ogamba munakuzala mbo marega eh eh eh nga mukufirwa munaoze hey. Eh. gabana bintu hey, eh, teka eh. wo mwana hey. byabana bange. Gotori iko. Ati kakati oze mukufi wo oba ko oli hmm. oina kulabika nga nchali mulamu. Yes, ze baganda bange benna we bintu we bali ati nchali mulamu na ina bibagabira bali abatali omubo babiri hmm. baganda bange. nti gwe ekyo nkikuwadde gwe twagabagabadda neweba mmotoka hmm. era neewunyiza ono lwasa gwe natumye lwasama <laughs> mugagga wa ngeri ki ati katikati awo nziruse mugagga wa ngeri ki yavuddeyo nakkiriza nti no baaliko mulavu ne anti bweba obusiru kati kankubuli abagagga ba wano hmm. wava munno hmm. mulwana goloza baali tebakwana akale ah, katukkeko tulete kale abasaamusaamuko nga si bagagga nnyo kiri awo nga bali contented bani aa kirumira ah, ah, katumusse tulete anko gashumba wali owulidde gokyega atakwana ah, wali omuwuliddeko ng'alangira abantu bannange waliwo abantu mugenda kutta ekitiibwa ky'obugagga hmm. nga bye muyita abantu abagagga si bagagga nga mu myaka kumi n'etaano tasobola kulaga bugagga bwe nga yabugjawa zonaoliwo abantu ngaomutunabwe oti nomugamba mu myaka musanvu wali okola ki nga tasobola kigambabeebo balwasa omugambe mbulya bizinesi tulaba kino mbulya gye wali okola buli bisajja byonna ebyo kati ekyo ekisajja kirwasa okisanga nga entuyo zaakyo zivaamu sukaali munnyo muvaamu e-, ebirwadderwadde tirina entuyo za guriini e, lyonna likutuyanirako likuule buli muwala yenna akwaniwo agasajja ngaago galwasa gakuule bwoba tosobola dikula tuyite nga tukuyambeko ate singa nabatanzi watuyamba n'olikuula likirabu lyalero eryepaasa gasiya tavaniwood najitwala eh, buli muwala yenna akula agasajja nga agonze muwagira likutuyanirako nabatanzi mwana muto muganda yenna tule eh, essajja nga eryo nakuwa pajero eh, nekugula nebintu byomu nyumba lwasa toli mwava oli mukopi mu bwongo gwomanye abawala abawala olaba niwaba mukwano gwange nsobola omugulya tv bino bino bino nembiteekaawo nga mukwano gwange walunaku lumu ngondete abano bagagga Rwasa. Rwasa iragende nakasongola be nakasongola boboleta ate nakasongola. Enakasongola e enakasongola ewava no bululu obo buva miti. Yena nawe no mwala gwawasizanga ngalinga gobaka ko obukasi walala byako mwala gobawe motoka ngata smilinga. Obe abadde yekubye ko pagalu munji. Nga wasimiringa ekitole kijja kuvaako. Eh? Kakalam, ekitole omwala abadde bamwade motoka. <laughs> ngamba muna tasimaili eh ineng wamuleka ngasimaili aliwa mm. check oye kubye kupaga omainchi omaika nkubule mm. fantasizing mm. omusajja asoro okubanga ayagala omuwalo mwala na amuchawa kati najjafuna yo omuwalo omulala sikubanga abamwagala love baby eno Hey. kana namfana nafana nakakati oyo silavu byonna walabe biri artificial gwe bawasa nono kawasa mm. ono kawasa alibwa ati azina azina nga dikula ne dikula azina bulungi wa den wa den nono alibwa mm. bamwadde mmoto kalibwa tasikana ko nenga mbane tuli ku kichino kati naba tansasora kulagana wafuse oyo musajja ani rwasa ash naba tansasora kumulagana wafuse obuke gwasora kumukeze kati tunira naba tunira naba tansobulungi bwe oleto musajja ngo oyo omukwatawa mwenna mwenna buli rwafu asobola okuba nga abaana buli ngaafuwana bufuuya nyampalabunyapi abaasa lwasa ate obasula mutavani wuzi abeera lwasa toddamu kumanyira nabatanza ebyo byaggwa oyo lwasa asobola okuba nga kati asula yefuyirafuyira papap ekiro ate kati kinkugambye abantu abafuna sente ezo ze batasobola kwogerera basobola nokuba balina kati osobola okukwata obulungi nabatanza nagamba ekyanemesa omusajja oyo mufumbirwa luteega omwana naga kituli kuki kino lwoso kwetaga lwoso lwoso kivula asira mu katebe lwoso eh, nabatanzi webale na buli muwala yenna muwala yenna wogwanga kugasajja agakulwa nti gabereteza gakwata kubina eh. bitaa eh, oyo lwasa naye kati omanyi nti uganda yandibadde nfu nnyo singa erimu balwasa e, erimu lwasa hmm. erimu angera katatumba erimu haji pasta bujingo eh uganda andi badde mfu nyo hanti amagezi gonna bagenka naye bujinga ayagala ki bujingo taina kya ayagala busiru busiru ne bakoleya bonna bonna bafu anti babulwa plan b omanyi kakati kankubuulire wobeera mu buyinza hmm. buli kijja okukuyamba kyonna okola ki nalaba president museveni ng'anaaba amazzi wali nomugambye oluzzi luva mu ggulu nentya ng'olwo oluzzi twaluyitangako ne twambuka ffe abazaaliddewo ekampani hmm. tugenda ali emulago anti wetuva kukasaawo hmm. netukkirira okunaabiraawo eh, bamugamba luva mu ggulu naye yambula engoye n'aziteeka kubanga najja okunaaba kyokyo kyokyo kyokyo Kweza Museveni bwe. Ola ola kadi. Ola ola mama pine nga jamu kula mga eh, aba jaja bagamba. Na mwa yao. Emisamba eh, jaga. Emisamba jaga. Kali Kweza Museveni buli yachimuisao. Eh. Akola kakati no yengeri jayo gere nyo. Mukama ngama. Eh. Amukora mbaza ngwanga. Saba. Saba, wote ita ko wana taka na poka ngora wende. Hadi batu kubida bana nze nangi na sibanyi manyogo ka fanali. Eh. Eh. Kalipaza Museveni yaino okujja n'omugambye wali eh, eh. wali omusajja akunganya abantu. Yeta yeta yasoka kulowooza abantu kilasi. Yagambe tagenda betonde ya bakaye. Musi mukola mutya? Aya samira muri tali ye bwe bwe ya muvu maya muvu. Gwe katika we yachogedde. Gende gende yo oberengo wasana kwa nabo okozesa. Totwasamira toddamu kutwasamira ati bora bango omukazi. omusajja nga atandise okwagala bakozesa oyitabamu magezi genda eyo gweolaba nga omusajja nga atandise okwagala abawala bakozesa tabamu eh. magezi totwasamire oba togenda kwetonda ah, ah, ah, tetusuubira nakwetondako walumbya amerika eh. eh, okulumba bobwaini walumbya amerika totwasamira eyo bobwaini ze taala ya buganda uganda <laughs> onkiddemu kiddemu awo bob wine eh. taala ya uganda bob wine ni ta ya uganda ah. kati otuleetera nankanimwako maniinabani bebemanya nti kati antegwe nyina kyenkwagaza bubuulo gundi butale bwa bubuulo product sirina buzibu na muntu akola mu bubuulo naye kasitoba mu siru aniakola mubuulo oyo yali akola mulimu kimu bubuulo eh. kiriwo kyeyali akola Buyavao na hii. Yava masaka wa yaka. Ewa. Ewa. Hani alimba. Product ze masaka wa detuliba siu. Tarimu. Hete tulinayabu. Tarimu. Wa. Hakuburi ya bajajia ni bajajia abe bawa. Totu gatika nawe. Tuwe televitambo nawe. Tuwe televitambo nebi. Eh, asuka hivi televitambo nebitega. Ah, totu, totu, totu, totu katila. Habandu na masaka mategera nyoro. Rukudoro masaka ludi breast. Chovola anabuli mnyankola ategera kwa ita. Ne president seven kwa ita. Kwa ita. ruruguda tatata nayo vitambo na viteka hey ngangende eh anti aha kati buli muwestana kwa itabwati kubana luri breast ne kati walwa abalokutiriza kwa tubuli abajjajabe bana atabayina anti ngugambi kakato tuletira gasia to tuletira yalumbya america Bob Wine nita. Yes, mpagira eh. President 7 chitufu. Ne President 7 ali miaka jaka unge zibuganda wange. Uliriza chenku gamu. Mm. mpagira president seven years mm. naye ali myaka gyakawungeezi uganda has to go on am 32 go, coming to 33 yes eh, eh. ali mujalwaggulu jalwaggulu neonota ne aveno nga muta bob one ni tay agenda tukubira corruption wano na tetunafuna chovola banze nagamba mm. mu movement singa twaleta omuvubuka waliwo gwe nali nsubira akakalukandi nyumi waliwo waliwo waliwo gwe nali nsubirawo balamu gwe yali ayogerako hmm. singa oyo yajja nemagere neleeta banange eh. akakalu lyomwaka esunga bananga eh. bavubuka aba mamanyabo eh, kyo tuliko mulembe kati preze museveni alina tuleta muntu muvubuka sikutuleta bano banne bamozesaali bani hmm, preze museveni alina otufunirayo omuntu omuvubuka twenkawunta nukiriya yemagere ah, musajja omuntu akera nagamba nti no e, owe magresi wa manyi hmm. either beba siru hmm. abatategera abatalina magresi yoyo anti anti background yojiraba okumanya kati kakule kati kakule okumanya bujingo anti bwe busiru hmm. okumanya bujingo tati fa boogera ku bintu ebimu one educationally hmm. tuwadde vast bwe njogera ku presidenti museveni meeting mmeka ze mbaddemu one on one bwe njogera ku muganda we hmm. tubadde awo tuzaalidde okwampala kuba buli kintu kihappeninga wano hmm. ate nga tetuli eri mubi nankani mbeera mbi e kubanga mu mbeera embi olusi tolowooza fe tuyina abali waggulu okutegeera ebintu mu stayire eno tubiwulire omuntu wa wansi ondeetera oyo lemiteri ku magezi geoyo omusajja tuli kutegeera mm. kubutategeera mm. butamanya na busiru mm. let me tell you that guy that byenjogedde describes that guy tosobola kuzaala abaana mu tedi bugingo nogaana omuwala oli nowooba onyiigidde muganda wange omwana waakusobya nowaaba akunyiizizza ng'ali ku kampasi muweerera akasembayo mala okoleki omutwe twalaba teddi bugingo ku tv ng'alwanya school fees kakati oyo omusajja kyeŋŋamba obutategera defines him hmm. nibyogamba mbe obutatwetondera yes his background does not even tell him hmm. nti saying forgive me indino kiina kyekimwongerako hmm. tosobola kuleka mwana wo gwewezaalya n'ogaana okumaliza univesity bamale kukakasikutwala wannakiwala Eh? olyokosa naye ng'ali mumaka oyo mwana owamaaso wali hmm. oyo nankani gwegetumanyi nti no yali baali nga bamuwuuba ng'omwana gowerera owuwe si wuwo eh, ye makula oyo makula alina omwana atali wa bujingo bujingo amuwerera ne bujingo ababe omuwala yali amaliriza hmm. nagana bamala mukwata ddokolo oh! eh, nomukwata bati kati obo si busiru kyenkugambye ng'ondeetera nze newemba omwana wange yanyiiza ŋŋamba hmm. osanga ali neetondera naye nze kankole ekituufu ng'okwata otya atali wuwo hmm. n'otandika omuweerera ng'oli owuwo amaliriza kubanga mu univesity n'owooba mu thadi ya n'otogimalaako toba hmm. graduate yes kati oba otegeera andeetera kalimbwe ogatta abe masaka mbu baleeta bugingo yali akolaki mu butale bw'obubulo talina kyeyayigayo nze nina mikwano gyange gyonna waliwo ne bali abandeteebwayisenepastayiga <coughs> <coughs> anti ah, combination yeeyo mm. ate pasta yiga asinga nnyo oyo omusajja omanye osobola okuba totegeera mm. novaino kati pasta yiga ye yamunyunguka nakola kakati asobola okukola ebiwalabako pasa bujingo ng'agaana owerera omwana we wali okiwuliddeko pasa bujingo yawerera abaana be naafuba mu busente obutono nawerera n'aba abalala nayamba naye bugingo ayamba babe ayamba bamutadde mu cupa wa makula osobola n'okusaba kati ngaoyo bugingo ku kutegeera kwe ng'azimba amaka ag'amaanyi ewaba makula era eh, twagala baanene wakiso kyenkugamba kati oyo amago magezi bukyatandika muwuba tamuzaalirangayo kaana kuba beewuuba bugingo yasooka kukuba mpeta hmm. nga tetumanyi nti naayina malaaya ye naakuba empeta ate kati what is the definition oli mufumbo mm. olina omukazi wemabbali taba malaya he yes so oyo makulu muleke agira ayasamira ku tv ze njagala atandika kale anyege gemiteri bugingo bakuwana nti olina sefu sibitya nze nyina heaven fc nja kukuba spiritual ne physical ogiroleeta empale walumbya america hmm, beera ebiwaawa waliwo waliwo abasumba babasawo babasamiza waliwo abasumba babasiru <laughs> nabasumba babawalagi hmm. oyo anoonye gyagwa okubya empeto yokyeza bayibuli okoze ki oba okyalimu akategeera ah. kyenkugamba gwe nja kukuleetera bwinekubanga yagamba nti bobwenyi okuleeta eri eh, emmotoka ya vet ya blade proof ate naye twamulako emabega awo ng'agamba nti mukazi we yamugwirako bulayi emiliyoni kati gwe kankubule fe nga tetwavaayo anti kyenkugamba yeekubisa n'ebifaananyi emikono agitadde emabere ga mukazi we akoze bwati akoze atya oyo gwayita mukazi we malaya ye agitadde bwati nabiteeka ku social media tetulina kyitwakola amugulidde emmotoka tetulina eh. bonna babeera eri namugulira omusajja atasobola kugulira mukazi we kalaga hmm. kamiliyoni bere abatalina magezi stupid you are very stupid and dumb abantu babeera eyo ng'alina mukazi we balya n'ennyama bagirya ku sande hmm. naye nga balina laavu bagambye ogula obulega nandaweya kwe kwagala mukazi wo miliyoni ebbiri atukuba obusiru anti bwe busiru anti akyogera mu audiensi ye gye yalogaomanyi nti waliyo ne bapasita abalina amaanyi naye nga bagajja mu gasitaani balala papa kati osobola okusanga o nga yakwata abantu abo bonna bonna nga baddofe nga yabalogaaloga olowooza kyaki nga abalogaaloga gweomuntu nayogera obusiru okuva ku january paka decemba n'avuma pasa serwadde yamwola eh. n'amuliisa yamuliisanga amuvuma mm. bwati wera ekirabyeko ah, bannange nze nyina omusumba margaret kagwa mm. yanyamba ewali tewayambika maama wange ng'afudde nemala omwaka nga simulabyeko mm. eh, eh, nkuba bukubi simu banawe munkolere kino banange ensonyiwa banawe mami sinakuwulizaako mami wange mami wange naye oyo omusajja pasita serwadda yamujja mu kalimbwe n'omufuula pasita ku victory church mm. singa teyali serwadda teyandifuuse pasita naye amuvuma bwati amuvuma a ah, n'omufuula mm. baali baganya abakadde ba victory church serwadda n'agamba no omwana ono alina okuba omusumba nanfuula omusumba bwegendako mu amerika naavuma abamu kati abasajja ngaabo osanga osanga abantu abalina otuyamba osobola okusanga dr serwadda hmm. neŋŋenda yanyambe n'agaana lwa nsonga agasiru nga bugingo gamenya abantu abalina okuyamba abalala otegere kyemugamba tobola osanga abantu abalina otuyamba hmm. nga bapasita serwadda hmm. naye lwakubanga agasiru nga bugingo babamenya emitima natakuyamba oyo bugingo tolaba nti no yeyewana nti naali connected yepanka musenyonga neŋgambo no weepanse musenyonga oli pasa senyonga wakushanafcat mm. oyo fayita takubye bannabbi b'obulimba wano osimanyi oh, bitya simanyi bitya omwina ye alina entalo oyo musajja alwana entalo kati ah, eh? no yaguddeo olutalo ne lutamaguzi <laughs> eyo nsobi anti kati kyengugamba omanyi oyo esobola okwagala nnyo omuntu no mm. fantasizing mm. waliwo abasumba abaagala okulaga nnyo president museven tibamwagala ulakanaka mm, mm. nti nti baagala nnyo president museven eh. omanyi museven ali ku taamu egenda agenda president museven asiibula kati waliwo abamulaga nti bamwagala nnyo mm. agenda okugenda nga bamukudde nnyo katwali abamulaga kat Jackson <laughs> nze ndowooza musumba wange oyo mm. nenze ndowooza mm. okugoba lutamaguzi ku TV yo yabadde ensobi yamugambye nti doddamu okujjaane obanga ogenda kukuba president Museveni kati kankubuuze mm. lutamaguzi obutagenda ku TV ya Jackson Senyonga Jackson yafiirwa lutamaguzi Jackson yafiirwa talaba kacengamba nti musumba jackson mm. tebakuwa budde lutamaguzi ze brand tobayita buno busumba suba bwokuba lutamaguzi ze brand era musumba jackson hmm. nkwegayiridde that was a brander pastor pasta kankubuli abantu abamu kye batamanyi ku president seven mm. president seven omuvuma n'obeerawo kasatovuma mukyala weye kyeyagamba munkube katuni thats okay ebyo byoyogera byogamba tosobola kulwanirirako pureem seven pureem seven alina abamulwanira bangi one of them is me kakati ate wojja nga oli musumba oba okyonoona kyova olaba ogenda ku nbs nga waliwo avuma pureem seven waliwo amuwagira mu state house tebalaba izo tv balaba nbs ogendayo nga bonna balaba nbs hmm. lwaki kaliisa takuba n'agamba lutamaguzi mujja ku tv ekyo muzeeyi ekyo yabadde bulanda ate nobagenda mugamba wizidomu kyeyakoze omanyi abamulebeeta paka nze wisdom only one guy nagoba oli bisaati eggulu nemugamba ajja wano eggulu aba mwana wa mulwanyi what i doing here n'ebisaati byo mugende mubbeeri gye mwamanyira entebe hmm. wano tuli kutereeza ggwanga omanyi ogenda eggulu oba kusota ekilevel planning the nation hmm. si sente era baziwa sente bapromota baani whatever hmm. fe tugenda tukoledde president 7 with or without money kyovaolaba bano babujinga bamwasamirako hmm. okumuvumira njagala ombuulu olunaku president museven lwe yavumye bob wide first of all lwaki tamuvuma amanyize nuclear t president museven hmm. asobola okuba nga akimanyi hmm. tikatonda yalonze gotegede kyeŋambi nkyongereyo bankikomyawo president museven engeri gyalimu olwoyo oyo asobola okubeerawo n'ategeera nti eh, omwoyo wa mukama ayina kyeyakoze kati namukwata bulungi wolerayiko nga vuma bob wine mm-hmm. kakati bwoba oddamu bob wine because ojavuma bob wine you are killing the rigors of this person bajagamba ah, president mseveni ku regime yafuna abavumi eh, no presmseven alina okuvaawo nomukitiibwa atule lwaki tula nga teryamukwatako naye kakati omutandika okuteekawo embeera ey'okuleeta okulwana eri nukiria Bastera nyanzi bagwa bugu. Kakati Stella nyanzi kampunzi kenoyo. Amaitu mm, wagenze ni tulanda ga. Mm. Nebyo nabinyima byo nabye. Stella nyanzi mm. tugenda mutandika tujja mukomerawo. Mm. Neka nkugambe Stella nyanzi. Mm. Nagambye mwefu DC muri mu abantu nga bakorera government. Mm. Nga wola ba munupu muri mu be basindika bobwe naba mugezi. Mm. Bomu omukomo. Banku ka, ono yesimba ku Lubaga South Inkaku ba mm, mm. nebyo nagasiya. Mm. Let me tell you Stella Nyanzi mm. byayogera byonna tebigatta substance ne wanavuma bobwe mm. Stella Nyanzi ekitegeeza byonna bye yali atugamba bifu naye omanyi ekyasinga omunyiiza mm. yali alowooza nti aba nuupu bagenda mumuwagira mu sente n'owoba bobwe noba bob wine mm. woba mukulembe bob wine nekirala kyai kyemwewuunya mm. he has mastered the art mm. of identifying royal people to him mm. omuwala malende shamim malende fe twali tulowooza ne shamim malende talina boyfriend ayina otegetekyanga naye omanyi kyendeeta anti fe twalowooza mm. tyalabika talina mm. nga bannange kyebika kwegamba watuna bobi waine amulaba ki amulabamu essuubi kumba omuwala alina ne boyfriend we naye ngaayagala bobi waine ngoki muwala muto alina mm. fyuca amateeka agamanyi bica bwoba bobwaini ngowono nyanzi tetusobola naye kyobola abantu mwe mutegeere hmm. mubeereko abantu bemutayamba kati oyo omukazi hmm. oyo stera nyanzi hmm. kati singa bobwaini yamwenda osinga nafuuka mp singa tetuli ku kizibu kyobola bobwaini kuba mp nkaaga baalina atlast like 55 bali kusaidiye atlast bali kusaidiye kyobola bamugamba nnyo bwoba olonda ebintu bya kosase lowooza nnyo ku segirinya abantu ngaabwe banyooma eh, anti segirinya bw'onojja ng'olesa ebitabo by'okubba hmm. ajja kkubuuza nyinyonyola bino bitegeeza ki naye ojja ulonda ennyo ow'oluzungu agenda okutabula olaba ebakuba segona aba movement hmm, anti kati bagamba bobwine aleme mulonda nga chief whip oba opposition leader bakuba segona bakuba mpuuga bakuba bedbwanika kati ebyobufuzi bwe bitambula naye bobwine mugezi zegwe yetala woba olowooza ku ttaala ya uganda e eh? bob wine asobola okuba number one number two number three abasigadde bajja mu namba munaana mwenda eh, ate baluwa kati mpayo hm? oleta mugisha muntu gwemwali muwaana mm. bukyabakuba abantu n'okutta abantu yali ayogedde ki mugisha muntu mayambala oyo mayambala bayawo n'agamba nti toleeta b eh. toleetanga b eh. mu byetwogera mayambala kikyagatta ku byobufuzi bwa uganda okugjako kanika buredio bwa gundi bwanaka bwa wire ready to blue gotusa biga ready to blue ojigata mm, bot hey chicha tugattako ngo ngamba nze nonde mayamba asiba ku border ne pick and pray kankubuli abakulembeze ba mawanga president sefe nsoro musanga mm. ne waba katugambe te yenkana kana bigere mm. bamukolera yenga to nabanga yenkana yeah. ngali straight yeah. president wa north korea yali yafa zalo no makedo mm. yali mumpi ne bamukolera yenga to ngampamvu sisobola kulonda pulezidenti ng'ali ku pick and play okugjako ng'alina sente nga bamutereezeza pick and play ayambala amakoti g'abalokole gonna gamwambala galinga kanzu ali awo byayuga tebitegereka nga nzira awo ntuma omwana waliwo amanya ge tugenda okukuba kakati mu kibalama abo tesobola kutuma tugenda gagoba mu buganda gundi kati mayambala ago n'abagalina bagenda tutandika okugejjako hmm. kati erya nyanzi nyanzi tumanyi is under the influence of alikaho and sente omanyi abadde awo nga talina musajja nyakuwa stera historia ya stera nyanzi abade wanga talina msafu eh gomanye bali muube nairobi nenyota jabaddeko tuki akati sente eh, wezi e- ekimogeze ebyo ki anti kankubuli mm. ola muzeyi nga wali mutamwe gena miaka jaka ungezi mm. bosanga ngo mukazi ngali miaka ja stera nyanzi mm. nga talina mubeza ali awo mm. nga ali bwati mm. kakati aba sexually tormented sexually tormented yes atebi yasoma jukira abayogera ku bintu ebyo byeyakuguka ate talina mubeezi kati wafunayo mu gavumenti asobola omuuba nga amuwane ka sente mm. goloza sente yandizijjaozimubeeza mu nairobi kati kyobola mu stwag eno anti stwag eno woba toli mugumiikiriza tosobola kati aba mufunye webadda muluumu wamuubayo wako namuga kakati wandiika booti nawandiika essanyu lyaliko olimanyi lyali aludde okulaba kasitera nyanzi under the influence of alcohol mm. man and sex mm. byabadde amisinga eh, yakava mu kalulu talina ssente mm. tu emyaka gyabaddewo talina sex mm. kati eyo arikawokiseera ngaowakava mu kalulu n'ogenda mu nairobi okubeera mu nsi eri expensive nga bwetu sente ngaazijjawo mm. jukira bamugoba emakerere kakiseera nyanzi ŋenda mukusimira slole by slole ojja mugwako wewunye n'okwewunya tuwunzike eh, njagala okuwunzika kubatulaba buli muntu yenna tuli mu struggle mpagira president seven ye naye kati president seven tagenda kufiira ku gundi kankubire president seven is not here ten years ne five years president seven is not here for the next ten years ne five years katonda ajja kuba amuddiddemuti ah, kati kakalamu mwana muto alina byamanyi eh. gwe ensi togiraba <laughs> ensi engeri gyetambulakubulire <laughs> eh. neyo mufasifamiro ojja kusangayo nga waliwo abawagira omusajja wabeene kozi okitegedde kye eh, ŋŋambye eh, aa ah, ah, mpa kuliza esajja eh, balwaya awagira nukiriya ah, yabuddeonerigamba nti emotoka yaliyo sebo ya bbeeyi nnyo singa eyoona omanyi waliwo okutambula mu ddinaayo hmm. kakiringa tulina obulwadde bwaffe wano sirimu hmm. omu ne bamugamba nti walwala sirimu miro eddagala hmm, n'awakana kwe ku livinga indinaayo essajja eryo bwekyalibeerawo okuva ku mwanda roodi ne mumaama waalyo ne ligenda libadde lilivinga mu bulamu bwa ddinaayo kulira wakitaawo okukulira awo okusuzibwa kuzimba kutaka lya kitawo lya kojjawo mm. kati omuntu bwaba bwatyo ng'oli muganda ng'otambulira mu bintu by'abazadde bo ng'ate bakyali balamu kitegeeza tolina future kati eryo lisajja mm. lirowooza tine bobwaine byalina byonna babadde bali bamuwa buwi nga ddyo ee eh, kakati eryo terina kye litugamba liberawo nga lizaala baana nafukamiraabegawo nga bobwaine ali mu kuzimba akayumba kembwa naye ng'akazimbisa mategula kyenkugambye kati oli bakamuwa sente mm. 1 billion kuleta studio neyezimbirako mm. ku ttaka lya kojja kan imagine obusiru buno ate weyazimba azimba ku ttaka lya kojja kakati ate bob wine yaleka ettaka lyabamama we wano n'agenda agula eri n'agamba ne baganda be bonna ndowooza look at this family mm. ediyawe alina mansion temaina eringa paliamen gundi mikwine gwensinga eh, obukulu mm. Look at his house. Banjo mani ali mukalina. Banjo mani alina makawe. Katika nkubuzi. Bwobo londo kulondo mu family. Mm. Eva president wa Uganda da. Mm. Bob Wayne neri risaje litabani lya gundi. Oba ake. Bwobo londo londa wa. Nze. Nyende eri mu em. Maget. Chenku gambi. Ate katika kancho kancho ngere question. Mm. bobwine nga amaze okulagako bonna abaganda balina zimansion hmm. kitegeeza bakkuta eh, tebagenda kujja mubukulembeze nga banaku kubba bakkuse hmm. nasembayo obuto nesimanyi danks katera azimba simanyi danks bitya vibes danks vibes hmm. ali mukuzimba bitya bw'oba mu uganda onoonya famiry gyojjamu pulezidenti wa uganda ddako mu famiry ezisooka essatu mu uganda e, eya bobwine ebulamu ate bulamu ah, kubanga bano abasinga bogendo leeta bafunye sente nga bali mu bukulembeze palala papa sibula njagala okusibula abatula basubscribe on online media channel tujanga kubano nga tukola ki nga tusabula era tambuza vidiyo eno gamba munno kubira munno nti wisdom ate yatudde entende bagala nnyo mbatumidde nnyo enamba yange yesimu eri 07014943 0 musanvu ziremu ana mwenda ana satu mwenda bw'okubagamba wisdom yatugamba wetukuba tutunuzaako vidiyo aha nga nteekako vidiyo ngompa wiino nga tujja tumusensegula wano buli wiino njagala kutandika ku isu ya china mm, isu ya china eyo eh, ab'e dubayi mwampadde ebintu kampuni ozimanyi zonna ezisinga ezitwala wano abantu ezabono za bakungu bali mu gavumenti kyovola hmm. abaana be uganda ne bafiire mu dubayi kata iraaka hmm. teri ate owabirewa owabire omukungu eh, byonna tujja byogerako etopiki eh, nyingi okimanyi nti nno winyodoro ne bachief justice be uganda hmm. bonna tebafayiringa nga bugagga bwabwe teriabo mumanyi ekitegeeza babbi palalapapa babiwaini eh. omukwatako bwoti oli nuclia kati winyodoro yalumba amerika bamugambye hmm. ssebo esiga eddamuzi <laughs> ebyo tujja bibagamba nomebyogera mweraba